Hamasetli Erdoğan hayranı ve hararetli Erbakan karşıtı Müslüm Gündüz, İsrail kuklası mıydı? Akit TV'ye çıkan Azimendi Müslüm Gündüz canlı yayında Kemalistler bizi iyi tanır. Biz de onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez diye şarlatanlığa başlamıştı. 28 Şubat döneminde Refah Yol hükümetini yıkmak ve Erbakan aleyhinde kullanılmak üzere kurgulanan senaryonun oyuncularından olan Müslüm Gündüz, yeniden hem de Akit TV marifetiyle sahneye çıkarılmıştı. Akit TV'nin Derin Kutu isimli programından CHP hakkında da açıklamalarda bulunan ve CHP için İslam dinini ortadan kaldırmak için kurulmuş bir dini harekettir. Halk Partisi ve Cehennem Partisi'dir diyen Müslüm Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlara ne diyorsunuz sorusuna ise eğer ahmak değillerse Anadolu'da güzel bir söz var. Beni mazur görsünler. Ahmak sınıfına bir şey demiyorum. O partiye kısaca cehennem partisi diyor Anadolu ifadelerini kullanmıştı. Faizci, Haçlı AB'ci ve zina serbestçisi AKP iktidarını övüp göklere çıkaran ve Sayın Erdoğan'a Mehdiyet inkılabında manevi görevli misyonu yakıştıran Müslüm Gündüz, her nedense çok derin Erbakan kininin de her fırsatta kusmaktaydı. 1990'lı yıllarda mendiler, sivri fikirleri ve garip kıyafetleriyle kamuoyunda tartışılmaya başlanmış, Müslüm Gündüz'ün televizyon kanallarında ve gazete sütunlarında açıklamaları yayınlanmıştı. Cami çıkışlarında tef çalarak yaptıkları protesto eylemleri, devleti açıkça tehdit etmeleri, mevcut küfür rejimini değiştireceklerini iddia etmeleri ve bu uğurda mecbur kalmaları halinde şiddete girişecekleri yolundaki açıklamalarıyla diğer gruplardan farklı bir tavır takılmışlardı. Müslüm Gündüz 12 Haziran 1996 akşamı HBB televizyonunda laik demokratik rejime karşıtlığını vurgulamıştı. Gündüz bu programda Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz, Türkiye'yi geri alacağız. Hiç merak etmeyin diye çıkışmıştı. Ekim 1996 tarihinde Milliyet'e verdiği mülakatta da laik ve demokratik rejimin sonunda devrileceğini, yerine şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, çok kanaksa da bir aşamadan sonra İran'da olduğu gibi istenilen sonucun elde edileceğini açıklamıştı. Müslüm Gündüz'e göre şeriatın gelmesi için üç aşama vardı. Kalple isteme, dille söyleme ve elle düzeltme. Milliyete 1996'da yaptığı açıklamada şeriata geçişte artık elle düzeltme aşamasına gelindiğini vurgulamış, ama 23 sene geçmesine rağmen hala sistemin neden ayakta kaldığını bir türlü yanıtlayamamışlar. Sadece Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Kemalizmin yıkıldığı safsatasına sığınmışlardı. 3 Temmuz 2018 tarihinde Akit TV'de Derin Kutu programına çağrılan Müslüm Gündüz'e sunucu Sabri Balaban şu kasıtlı sorularla onu kızıştırmaktaydı. Soru Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı safta yer alması çok eleştirildi. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi nasıl oldu da fiilen aynı çizgiye geldi? Buna karşılık cevap olarak da şu çıkıyor karşımıza. Efendim Ecevit ile Erbakan Kıbrıs'ı birlikte almışlardı. Gerçekten böyle midir? Yoksa Erbakan'ın hayatını daraltan, hatta ona en büyük zulmü yapan, onu aşağılayan, onunla aynı safta bulunmayan, ötekileştiren bir Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olur da Saadet Partisi ile aynı çizgiye geldi? Siz nasıl görüyorsunuz?'' Müslüm Gündüz, işte bu soruyu sormayın bana. Konuşursam sizin de başınız belaya girer. Kesin tarih aklımda değil ama 74'te Ecevit Erbakan koalisyonu oldu biliyorsunuz değil mi? O zaman hapisteki Müslümanlar bahane edildi, bilmem ne denildi, komünistler affedildi. Türkiye'deki Müslümanların tamamı ayaklandılar. Biz o sosyalistlerin hükümet olmasını istemiyoruz. Buna destek vermeyin. Biz idam olmaya razıyız dediler.'' Ama bütün Türkiye'nin arzusunun hilafına olarak Erbakan o gün Ecevit'i başbakan yaptı. Onu bilmeyenler bugünkü Refah Partisi'nin, Saadet Partisi'nin Halk Partisi ile münasebetine kızıyorlar. İşin aslında tohumun üzerine ağaç bitiyor, aynı ağaç bitiyor. Çok net konuşuyorum. Saadet Partisi AKP ile beraber olup hacca gitmektense Halk Partisi ile beraber olup Moskova'ya gitmeyi tercih eder. Gelmişi öyledir, geçmişi öyledir. Erbakan da öyleydi. Evet Erbakan da öyleydi. Bu Erbakan başbakan yardımcılığı hatırına Ecevit'i başbakan yaptı ve 1974'te aynen bugünün manzarası vardı. Soru Müslümanlar o günkü şartlarda Erbakan Hoca bürokrat yetiştirmeseydi veya 97 yılında da Refah Yolu döneminde de bürokrat yetiştirilmeseydi, biz bu zulümlere maruz kalmasaydık, 2002 yılında AKP iktidara gelir miydi? Müslüm Gündüz, evet 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesinin sebebi Erbakan'dır. Yalnız bu iş anlattığınız manada olmadı. Erbakan bunları kovdu. Gül'ü, Arıncı ve Erdoğan'ı partiden uzaklaştırdı. Bunlar ağlaya ağlaya Erbakan'ın yanlışlarına kafa tutmaya başladılar. Erbakan'a yanlış gidiyorsun dediler. Erbakan bunları hala talebeler diye niteledi. Bunlar mezun oldular. Ama okulun arka kapısından dedi. Bunlar ağlaya ağlaya o zamanki Erbakan'ın partisinden ayrıldılar.'' Yani evet AKP Erbakan sayesinde doğdu. Ama tersinden doğdu. Erbakan bunları kolduğu için doğdu. Yoksa Erbakan kardeşim ben bir yönlerden kayıtlı vaziyetteyim. Siz çıkın dışarıya yeni bir hareket başlatın ve siz Allah'ın izniyle işi güzel götürün diye bir anlaşmayla onları çıkarmış değil. Bunları tamamen pasifize etmek, siyasetten men etmek, siyasetten kovmak, dışlamak ve imha etmek için partiden kovmuştur. 28 Şubat hadisesinin tahakkukunda büyük bir hissesi olan acizmendilik gibi bir hareketin içinde bulunan bir adamım ve bununla iftihar ediyorum. Eğer 28 Şubat olmasaydı ne Erdoğan olurdu ne AKP olurdu. Sözün özü budur. 28 Şubat'ın yapılmasında çok büyük bir hayır vardır. Yani Arap Baharı diyorlar ya, Türk'ün baharı, Türkiye'nin baharı işte 28 Şubat'tır. 28 Şubat Kemalistlerin son bir hamlesidir. Ama Erdoğan iktidarına zemin hazırlamıştır. Oysa 28 Şubat'ı Siyonist odaklarının ve işbirlikçi figüranlarının hazırladığı bugün resmi kayıtlar ve mahkeme kararıyla ispatlanmıştır. Bu şeytani planın önemli bir amacı da AKP'ye zemin hazırlamaktadır. Müslüm Gündüz'ün bu küstahça iddia ve saldırıları da onun kimlerin kuklası olduğunu yansıtmaktadır. Bütün bu kötü niyetleri ve hıyanetleri yüzünden Cenab-ı Hakk'ın peşin bir uyarı cezası olarak neydu belirsiz genç kadınlarla don gömlek yakalanıp bütün ülkeye rezil kepaze olmasına rağmen hala sıkılmayan, kendini sorgulamayan ve ders almayan bu tipler utanmazsan istediğini konuş ve yap hikmetinin muhataplarıdır. Efendim bana tuzak kurdular mazeretine sığınanlara hiç sorulmaz mıydı?'' İyi de nasıl gevşek bir karaktere sahip uçkur beyinli insanlardınız ki böyle kurulan her tuzakta hemen soyunacak mıydınız? Bu arada Saadet Partili kurmaylara ve yazarlara ve Erbakan Vakfı'na da sormak lazımdı. Yahu hocanıza ve babanıza bu hakaretleri yapan tiniz sizlere ve bunları konuşturan Akit TV yetkililerine karşı bu suskun tavrınızı hangi bahane kılıfıyla kapatacaksınız? Haberiniz mi olmadı? Ha, işte şimdi duymuş bulunmaktasınız.'' Müslüm Gündüz'ün ayarı ve taraftarlığıyla Akitçilerin ayarı ve amacı aynıdır. Bunların hararetle savunup sahip çıktıkları parti ve kişilerin ayarı ve tarafı da böylece ortaya çıkmaktadır. Siyonist merkezlerin kurguladığı ve Müslüm Gündüz gibilerin 8. sınıf figüranlar olarak kullanıldığı artık kesinlik kazanan 28 Şubat tezgahının da aslında Erbakan'dan kurtulmak ve Erdoğan'ın yolunu açmak üzere planlandığı da ispatlanmış olmaktadır. Ve artık hatırlatmak lazımdı. Müslüm Gündüz Sayın Erdoğan'ı zora sokmak ve bazı kesimleri ona karşı kışkırtmak için mi böyle davranmaktaydı? Yoksa samimi duygularla ve dal kavukluk damarıyla mı övgüler yağdırmaktaydı? Şimdi bu şarlatanlara soruyor ve yanıtını bekliyoruz. İsrail Büyükelçiliği ve Konsolosluk temsilcileri tarafından hiç ziyaret edildiniz mi? İsrail'e hiç gittiniz mi? Gittinizse hangi Siyonist merkezlerle bir araya getirildiniz? ve hangi vaatler ve destekler karşılığı Türkiye'de neler yapmanız ve kimleri karalamanız için görevlendirildiniz? Bu sorulara vereceğiniz yanıtlara göre bizdeki bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Müslüm Gündüz ve Acimendiler ilk defa bir 10 Kasım törenlerindeki protestolarıyla ilk özel kanallardan Interstar TV'de gündeme taşınmışlardı. Elazığ'daki öğretmen evi önünde bulunan Atatürk Heykeli Meydanı'nda yapılan 10 Kasım Atatürk Anma programları için oraya giden bütün yollar polislerce kesildiği ve kimsenin geçmesine izin verilmediği halde yüz kadar eli sırıklı, başı sarıklı Azimendi taraftarının başlarında Müslüm Gündüz olmak üzere bu acayip tarz ve tavırlarıyla nasıl tören alanına alındıkları. Tam saygı duruşu sırasında uzun sopalarını yere vurarak garip sesler çıkarak protesto eylemlerine niye karşı çıkılmadığı, ve hele Türkiye'nin o dönemdeki tek özel kanalı olan Interstar TV'nin temsilcisinin neden Elazığ'da bulunup bu görüntüleri kaydedip yayınladıkları gibi sorular hala yanıtsızdı. Ardından aynı Interstar TV'de özel bir program hazırlanmış, günlerce reklam yapılmış ve Müslüm Gündüz o programa çıkarılıp tam 3,5 saat konuşma yaptırılmıştı. İşin daha da enteresan tarafı o programda onlarca defa bu kafir Kemalist düzeni ve Süfyan rejimini devireceğiz ve yerine şeriat sistemini getireceğiz haykırışlarına rağmen hayret hiçbir ciddi tatbikata uğramamıştı. Ardından aynı Interstar TV'de özel bir program hazırlanmış, günlerce reklamı yapılmış ve Müslüm Gündüz o programa çıkarılıp tam 3,5 saat konuşma yaptırılmıştı. İşin daha enteresan tarafı o programda onlarca defa bu kafir Kemalist düzeni ve Süfyan rejimini devireceğiz ve yerine şeriat sistemini getireceğiz haykırışlarına rağmen. Hayret hiçbir ciddi takibata uğramamıştı. Bu gerçekleri ve gelişmeleri iyi bilen ve Elazığ'dayken de bunlarla komşuluk eden Profesör Doktor Mehmet Çelik o süreçte Müslüm Gündüz'ün 28 Şubat müdahalesine mazeret uydurmak ve Erbakan iktidarını yıkmak üzere malum merkezlerce kurgulanıp kullanıldığını açıkladığı halde şimdi aynı adamın Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı kazanması Kemalizmin fiilen ve resmen yıkılmasıdır haykırışlarına ve koyu Erdoğan yandaşlığına dair suskunluğu ise kafa karıştırıcıdır. Daha sonraları NTV yazı işleri programına çıkarılan Ruşen Çakır'ın ve Mürgül Cabas'ın pas sorularını yanıtlayan Müslüm Gündüz'ün hangi karanlık odaların kuklası ve hangi manipülasyonların maşası olduğunu artık anlamak lazımdı. Ama bu Müslüm maşasının hararetle sahiplenip savunduğu AKP iktidarının ve Sayın Erdoğan'ın röntgen fotoğrafı da böylece ortaya çıkmaktaydı ve hele yandaş Akit TV'nin 2018 seçimlerinin hemen ardından onu programa çıkarıp konuşturmasıysa Akitçilerin de gerçek ayarını ve yularını kimlere kaptırdığını açığa vurmaktaydı. Müslüm Gündüz'ün yalan ve palavralarla yaptığı reklama inananların saflığı. Müslüm Gündüz kendisi özel çektirdiği video kaydında anlatmaktaydı. Ulucanlar cezaevinde Hasan Mezarcan'ın da bulunduğu bir hücreye atılmışlarmış. Öldürdüğü insanların sayısını dahi bilmeyen seri katil Şenol da yanlarındaymış. Bu seri katil Fatih'te çarşaflı bayanlara sataşan iki kafiri enselerinden tek kurşuna vuran adammış. Derken tövbekar olup öylesine maneviyat iklimine dalmış ki gördüğü rüyaları aynen çıkmaktaymış.'' Bu rüyalarda Hazreti Peygamberimiz ve Hulefai Raşidin Efendilerimiz ve Gavsi Geylani gibi tarikat pirlerimiz Müslüm Gündüz'ün ziyaretine geliyorlarmış. Hatta bu mübarek ve mücahit insan Şanola rüyasında bilmediği ve çözemediği yazılarla müjdeler ve gelecekle ilgili manevi işaretler sunulmaktaymış. Hasan mezarcı ona bu mektup ve mesajların şeklini hatırlayıp hücre duvarına resmini çiz. Ben okuyup size açıklarım buyurmuşlarmış.'' Eski seri katil yeni keramet ilişen olsa artık bunları hapishane duvarına çizmeye başlamış, Hasan mesajcı da onları okuyup bunları açıklarmış. Bunların çoğu da Müslüm Gündüz'ün manevi derecesine ve İslami devrimine ait mesajlarmış. Yahu bir insan rüyada gördüğü Arapça ve Osmanlıca bir metnin Birkaç harf dışında. Bunları aynen hatırlaması ve duvara çizip yazması. Ne aklen, ne örfen, ne de tarihen asla mümkün olmayan kop bir iddiadır. Yalandır, uydurmadır. Ama maalesef merkeplerin dahi güleceği bu safsatalara bile müşteri bulunmaktadır. Evet, maalesef AKP'nin talan ve palavra politikaları geleceğimizi karartmaktaydı ülke her gün biraz daha çok sinsi ve tehlikeli şekilde dış odaklarca ipotek altına alınmaktaydı. Bunun tek kurtuluş çaresinin de faizli sistemi hemen terk etmek ve üretim ekonomisine geçmek olduğunu ilim ve fikir adamları, imani ve İslami duyarlılık erbabı ve tabi Sayın Cumhurbaşkanlığı adayları neden ısrarla gündeme taşımazlardı? Şu ayeti kerimeler yetkili makamda oturanların da onların yandaşlarının ve taraftarlarının da ayar aynasıydı. Bakara suresi 276-281. ayetler Allah faizi, faizci sistemleri ve zulüm hükümetlerini yok edip iflasa ve inkıraza sürükler de sadakaları, servet ve üretim vergisi, zekat müessesesini ve Kur'an'a dayalı adil bir düzeni uygulayan cemiyet ve devletlerin gücünü ve refahını artırır. Allah, faizi mübah sayan günahkar kafirlerin ve fırsatçı nankörlerin hiçbirini sevmez. Onları hidayet ve inayetinden mahrum bırakır. İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.'' Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve eğer gerçekten inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Faizci düzenden uzaklaşıp sakının. Şayet böyle yapmazsanız yani faizi ve faizci düzenleri bırakmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı, adil devlet ve hükümet düzeninin temellerini yıktığınızı bilip anlayın ve ona göre davranın. Eğer tevbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz ne zulme uğratılmış olursunuz. Müminler faizsiz düzene geçmek için çalışmalıdır. Eğer borçlu, zorluk içindeyse ona elverişli bir zamana kadar süre tanıyın. Borcu sadaka olarak bağışlamanızsa sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz ahiret yatırımı dünya kazancından yararlı ve kalıcıdır. Allah'a döneceğiniz günden sakının. Faiz günahıyla huzura çıkmayın. Sonra herkese kazandığı eksiksizce ödenecek ve onlara haksızlık yapılmayacaktır. İman, vicdan ve Kur'an ehli söylesin. Elinde imkan ve iktidar olduğu halde faiz düzenini devam ettiren, yani Allah ve peygamberle harbe girişen kimseleri övüp yüceltmek nasıl bir mantık marazıydı? Kur'ani kurallar yerine Haçlı yasalarına uyum çabası harcayanlar nasıl insanlardı? Nisa suresi 60-65. ayetler Ey Resulüm! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce gönderilen kitaplara sözde inandıklarını öne süren sahtekar münafıkları görmez misin? Ki bunlar hak ve adalet ölçüleriyle değil, tağutun önünde zalim ve batıl düzenlerin kurum ve kurallarıyla muhakeme olunmak, şeytan fikirli Yahudi ve Hristiyanların hükmü altında yaşamak istemektedirler. Oysa mümin ve Müslüman sayılmak için onu, tağutu ve süper güç putunu red ve inkar etmekle emrolunmuşlardır.'' Şeytan onları derin ve dönüşü olmayan bir sapıklığa sürüklemek istemektedir. Onlara nefsi ve geçersiz yorumları bırakıp Allah'ın indirdiği Kur'an'ın açık ve kesin hükümlerine ve Resulünün bildirdiklerine gelin denildiğinde o münafıkların senden süratle uzaklaşıp kaçtıklarını ve Kur'an'ın hükümlerinden kaytardıklarını görürsün. Bunlar asıl itikadi münafıkların ta kendileridir. Öyleyse nasıl olur da kendi ellerinin sundukları kötü amellerinin ve bozuk emellerinin sebep oldukları sonucu onlara bir musibet isabet edince hemen ardından sana gelerek kuşkusuz biz iyilik yapmaktan ve arayı bulup uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin edeceklerdir. Ey elçim! İşte Allah bunların kalplerinde olanı bilmektedir. O halde sen onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver ve onlara nefislerine ilişkin beli, anlaşılır ve vicdanlarda iz bırakır bir şekilde açık ve etkileyici söz söyle ki bu senin görevindir. Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. Münafıklar, onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulabilirlerdi. Ey Nebim! Yok, onların zannettiği gibi değil. Senin Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme hem de içlerinde hiçbir sıkıntı ve gizli itiraz duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça hakkıyla iman etmemişlerdir. Müslüm Gündüz'ün istismar ve suistimal ettiği Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman'la ilgili de bazı tespitlerimizi okurlarımızla paylaşalım. Risale-i Nur talebeleri genellikle tahkiki iman sahibi, mümin, müstakim ve müttaki kardeşlerimizdir. Ülkemizdeki imani ve ahlaki tahribat sürecinin en az zararlı atlatılmasında ve toplumun manevi ıslahında çok önemli ve tarihi hizmetler yürüte gelmişlerdir. Ancak ülke ve dünya siyasetindeki tercih ve tensiplerinde Kur'an'ın temel hükümlerine ve İslam'ın genel prensiplerine uygun düşmeyen tarafkirliklerin ise Hazreti Üstad Bediüzzaman'ın bazı sözlerini yanlış tevil ve tatbik etmekten kaynaklandığı kanaatindeyiz. Öncelikle şu imani gerçekleri bilmek, İslam ulemasının, mezhep imamlarının, üstadlarımızın ve irşat erbabının sözlerini de buna göre değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 1. Bediüzzaman gibi muhterem ve müstesna zevatın kanaatleri haşa sarihayet değildir. Bunları eleştirilmez, tenkit edilmez, mutlak ve değişmez doğrular yerine koymak cehalettir.'' hatta dalalettir. 2. Bu zevatın sözleri haşa sahih hadis de değildir ve kesin delil yerine koymak saflıktan da öte sapkınlık alametidir. 3. Bu zevatın sözlerini, kanaatlerini ve hareketlerini ayet ve hadis gibi değişmez ve tenkit edilmez ilahi gerçekler yerine koymak, bunları haşa Rablik ve peygamberlik makamına yükseltmektir. 4. Bediüzzaman gibi zatların özellikle siyasi kanaatleri icmai ümmet konumunda da değildir. 5. Bizzat Cenabı Hakk'ın seçtiği ve görevlendirdiği peygamberlerin bile zelle cinsinden hataları mümkünken ve Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmişken şimdi kalkıp böylesi zatların hatasız ve vartasız olduklarını düşünmek ve iddia etmek itikadi bir maraz işaretidir ve mantık safiyetidir. 6. Risale-i Nur özellikle iman hakikatleri ve ahlaki disiplin prensipleri konularında ilahi ilham ve inanla yazılmış, kesbi olmaktan ziyade vehbi olduğu ortaya çıkmış çok güzel ve özel eserler olmakla beraber İçeriğinde ülke ve dünya siyaseti noktasında birçok hatalar, hayali ve hamasi yorumlar da görülmektedir. Ki bunların bir kısmını Üstad Bediüzzaman kendisi de zamanla fark etmiş, pişmanlık göstermiş, hüsnü niyetle beraber yanıldığını kabul etmiştir. 7a Mason ve dönmelerin güdümündeki katı ve kasıtlı İslam düşmanı ve koyu Abdülhamit Han karşıtı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ki daha sonra Halk Partisi'ne dönüşen zihniyet ve hareketin safında yer alması, miting ve toplantılarına katılıp yıllar boyunca notuklar atması ve taraftar toplaması. B. Cennet Mekan, Abdülhamit Han gibi bir İslam kahramanı siyasi dehaya karşı tavır alması, Siyonist Yahudiler, sinsi Ermeni ve Rum çeteleriyle aynı ağızla despotluk ve istibdatla suçladığı sultana saldırıp durması. C. Sonra iddiatçıların devamı CHP zihniyetine ve zulmüne karşı Demokrat Parti'ye tarafkirlik göstermesi makul ve münasip bir siyaset tarzı kabul edilse de hayatı boyunca Rahman'a secde etmemiş ve İsrail'e gizli hizmetler üstlenmiş Adnan Menderes'i İslam kahramanı ilan edip hararetle sahip çıkması. Ki sonunda bunların da aslını ve ayarını anlayacak ve yakında belalarını bulacaklarını açıklayacaktır. D. Ve hele Bugün Fethullahçıların ve diğer bazı nurcu grupların ABD'yi ve AB'yi Müslümanların ve mazlumların hamisi ve mecburi sığınak adresi gibi görmelerine, Kur'an'ın sarı hükümlerini, Hz. Resulullah'ın sahih hadislerini, Siyonist ve Haçlı fitnesine karşı oluşan icmai ümmete rağmen, üstelik Amerika'nın ve Avrupa'nın her türlü haksızlık ve ahlaksızlığına rağmen, onları bir nevi kutsayıp himaye ve hizmetlerine girmeyi akılcı ve yapıcı siyaset zannetmelerine yol açan yorum ve yaklaşımları elbette ve herhalde hatadır, yanlıştır, yanıltıcıdır. Bunlar fikri Kur'an'a da bugünkü fiili duruma da aykırıdır. 8. Elbette Hazreti Üstad bu hataları haşa kasıtlı ve dünyalık beklenti hesaplı yapmamıştır. Hüsnü niyet ve hulusiyetine göre bu gibi iştihat yanılmalarından dolayı bir sevap alacağı da elbette umulmaktadır.'' Bizim asıl amacımız, vurgulamaya çalıştığımız nokta, bu gibi zevatın asla hata yapmayacağı ve Risale-i Nur'da hata bulunmayacağı saplantı ve safsatasından kurtulmaya yardımcı olmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin özellikle Haçlı Hristiyan alemiyle ilgili temenni ve teselli makamındaki bir takım kanaat ve tahminlerini ilahi buyruklar ve mutlak doğrular yerine koymak günümüzdeki Siyonist ve Haçlı emperyalistlerin en çok kullandıkları ve Nurcu kardeşlerimizi istismara kalkıştıkları maalesef acı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Sözün özü, alimlerimizin, hoca efendilerimizin, şeyhlerimizin, abilerimizin sözlerini ve hareketlerini Kur'an'a, sünnete ve icmai ümmete göre anlamak zorundayız. Bu bize hidayet ve istikamet yolunu açacaktır. Ama bu zevatın sözlerini esas alıp ayet ve hadisleri bunlara uydurmaya, keyfi şekilde yorumlayıp yozlaştırmaya çalışmaksa bizi dalalet ve sefalet yoluna kaydıracaktır. Asla unutmayalım ki her şeyi ve bütün ayrıntılarıyla bilen, her konuda en doğru ve olumlu hükümleri belirten, bize en uygun ve olgun temel kaideleri öğreten, müminlerin dostlarını ve düşmanlarını, onların lehine ve aleyhine olan durumları ki bu fıkhın esasıdır, Öğütleyen Cenabı Allah'tır. Kur'an'dır ve Resulullah'tır. İnsanlar ve özellikle Müslümanlar kabirde ve mahşerde mezhep ve meşreplerine, tarikat ve mesleklerine göre değil, Kur'an'a göre sorgulanıp yargılanacak, baş müşahit ve mümeyyiz ise Hz. Resulullah olacaktır. Öyleyse ehil ve emin şahsiyetlerce hazırlanan Diyanet İşleri'nin Abdullah Akül ve Nedim Yılmaz Beylerin hazırladığı bir Kur'an-ı Kerim mealini hayatı boyunca bir sefer olsun ciddiye alıp kalplerinde manevi mesuliyet ve merak uyanıp okumayan, hiç değilse Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetler üzerinde kafa yormayan, başta nurcular, bütün farklı meşrep ve tarikat ehli kardeşlerimize Allah için hatırlatıyoruz. Bu Kur'an'ı umursamaz tavrınız hangi izan ve vicdanla bağdaşmaktadır? Cenab-ı Hakk'ın bir konuda neler buyurdukları bizi hiç ilgilendirmiyorsa bu nasıl bir iman ve itikattır?'' Kendilerini Kur'an'a ve ehil emin alimlerin hazırladığı meal okumaya çağrımızı bile hakaret kabul eden yaklaşım, rahmani bir davranış mıdır yoksa şeytani bir mantık mıdır? Yeryüzündeki mevcut zulüm ve sömürü düzeninin, bu haksızlık ve ahlaksızlık sisteminin sahipleri ve şeytanın şakirtleri olan bütün Siyonist merkezler, Haçlı emperyalist zihniyetler ve bunların ülkemizdeki dinsiz masonik temsilcileri ve dinci münafık işbirlikçileri Hepsi birden rahmetli Erbakan'a şiddetle karşıydı ve düşmanlardı. Onu etkisiz bırakmak ve iktidarına engel olmak için her yola başvurmuşlardı. Hatta Erbakan'dan kurtulmak ve İsrail'in işini kolaylaştırmak amacıyla AKP'nin de aynı dış odakların bir projesi olarak hazırlandığını Akit yazarı ve Erdoğan yandaşı Abdurrahman Dilipak gibileri açıklamışlardı. Bu da gösteriyor ki Erbakan, Rahmani cephenin takipçisi ve temsilcisi konumundaydı.'' Ona her fırsatta sataşan ve kin kusan soysuzlarınsa şeytanın uşakları ve Siyonizmin kuklaları oldukları açıktı. Artık herkes fıtratının gereğini ve fırsatçılığının kahpeliğini yapacaktı. Ama biraz daha sabır. Bakalım Allah'ın intikamı nasıl olacaktı?''